Ola, son Isis Gradín e son técnica superior de arquivos no Arquivo Histórico Nacional, en Madrid, que é o Arquivo Histórico da Administración Xeral do Estado. Aquí custodianse preto de 45 km lineais de documentación, dende o século IX ata os nosos días. Entre os fondos que conservamos están os das comunidades religiosas desamortizadas no século XIX, e tras un primeiro paso polas delegacións de Facenda, van ingresando no arquivo despois da súa fundación en 1866. Boa parte destes fondos son de orixe medieval, entre eles atópanse documentos que teñen un sistema de validación particular, as cartas partidas. Ainda que xorden con anterioridade, son habituais na península a partires do século XII e durante o século XIII. Para o ámbito territorial do Reino da Galiza, Contamos con numerosos exemplos, como este, escrito en galego e datado no 10 de febreiro de 1266. Nel, Gonzalo López e Urraca Sánchez arrendan e doan tras a súa morte unha serie de propiedades ao Mosteiro de Santa María de Montederramo. As cartas partidas escribíanse sobre unha única peza de pergameo. Ainda que podían constar de varias partes, o máis habitual é que fosen dúas, unha a seguir da outra, nas que se reproducía o mesmo texto, No espazo comprendido entre elas escribíase unha lenda, que habitualmente eran letras do abecedario, como neste caso, que atopamos na parte inferior, pero tamén podían ser outras palabras ou debuxos. Despois, cortábase de xeito que quedase unha parte da lenda nunha metade do pergameo e a outra na outra metade. Aquí vemos que se fixo un corte dentado, pero tamén podía ser rectilíneo ou ondulado. Deste xeito, para verificar a autenticidade, só era necesario comprobar que, o xuntar unha parte coa outra, coincidía o corte. De todo isto resultan, pois, dous orixinais múltiples. No noso caso, un iría a mans do Mosteiro e outro de Gonzalo López e Urraca Sánchez. No Arquivo Histórico Nacional só adoitamos conservar unha das partes, a procedente do Mosteiro, pero por algún motivo chegaron as dúas, Este outro documento ten a lenda na parte superior e ao unilos vese como casan perfectamente. Vemos tamén que a disposición do texto é prácticamente igual e se escribiron de forma correlativa. Teñen, ademais, outra particularidade na validación, xa que o signo do notario, Martín Ioannis, semella unha landra. Estes documentos, xunto con moitos outros que forman parte do patrimonio documental, están descritos, digitalizados e son accesibles a través do portal Pares.